السلام علیکم فرنس تو اگر آپ کا ایمولیٹر چائنیز میں ہے اور کچھ اس طرح سے دکھ رہا ہے تو آج سیکھتے ہیں کہ اس کو کیسے انگلش میں کنورٹ کرنا ہے تو فرنس سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے یہ اس نشان کو آپ نے اس پہ کلک کر دینا ہے اس کے بعد تھرڈ نمبر پہ چلے جانا ہے تھرڈ نمبر پہ جانے کے بعد یہاں آپ کو لینگویج کا آپشن ملے گا لیکن چونکہ یہ تو صرف چائنیز ہی سپورٹ کرتا ہے تو فرنڈز اپنے ہم نے کرنا کیا ہے تو پریشانی کی کوئی بات نہیں تو آئیے اس کو چینج کرتے ہیں تو فرنڈز سب سے پہلے آپ نے یہاں سے اس کو کلوز کر دینا ہے اچھا فرنڈز اس کے بعد آپ نے ونڈو پلس آر کو پریس کر دینا ہے اینڈ یہاں پر رکھ دینا ہے R E G E D I T registry edit جسے کہتے ہیں آپ نے یہ کلک کر دینا ہے اور اس کو انٹر کر دینا ہے فرینڈ اس کے بعد آپ نے یہاں یس کر یس پہ کلک کر دینا ہے آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹرفیس کھل جائے گا اس طرح کا انٹرفیس کھولنے کے بعد فرینڈس آپ نے یہاں آنا ہے ایچ کی کرنٹ یوزر پہ اس کو آپ نے جسٹ کال دینا ہے اس کے بعد آپ نے آنا ہے سافٹ ویئر پہ سافٹ ویئر پہ آپ نے کلک کر دینا ہے اینڈ سافٹ ویئر میں آپ نے نیچے آنا ہے ٹین سیٹ میں تو جیسے آپ ٹین سیٹ میں آئیں گے تو آپ نے موبائل گیمنگ پی سی یہاں آپ کو ایک آپشن ملے گا آپ نے اس پر کلک کر دینا ہے یہاں پر بس یہاں پر ہی کلک کرنے کے بعد آپ کو آگے کچھ نہیں کرنا ایک اسٹیپ فالو کرنا ہے تو آپ کا کام ہو ہی جائے گا فرینڈ یہاں پر آپ نے یوزر لینگویج پہ کلک کر دینا ہے تو فرنس آپ کو نیچے یہاں ویلیو ڈیٹا میں لکھا ہوا نظر آ رہا ہے کہ یہاں لکھے زیڈ ایچ سی این تو آپ نے یہاں زیڈ ایچ کو ہٹا کر اس کی جگہ ای این لکھ دینا ہے اینڈ سی این کو ہٹا کر اس کی جگہ capital U N S put کر دینا ہے تو فرینڈ یہاں سے ہم نے اس کو اوکے کر دیا اینڈ ہم نے اس کو کاٹ دیا فرینڈ بس یہی کام کرنا تھا ہم نے اس کے بعد اب ہم نے کرنا کیا ہے ہم نے دوبارہ اپنے ایمولیٹر کو کال دینا ہے تو فرینڈس آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا ایمولیٹر جو کہ انگلش میں چینج ہو چکا ہے اینڈ یہ بہت ہی زبردست بات ہے ہمارے لیے فرینڈس اگر آپ کو تھوڑی سی بھی اچھی لگی ہو تو فرینڈس ویڈیو کو لائک کیجیے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا تو فرینڈ ملتے ہیں اپنے اگلی ویڈیو کے ساتھ یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو اللہ حافظ